эрстеттин жабдуусу магниттик ийнеден жана булакка туташтырылган өткөргүчтөн турат чынжыр жабылганда жебе бурулуп өткөргүчкө перпендикуляр коюлат ток өчүрүлгөндө жебе жердин магнит талаасы боюнча абалга кайтып келет электр тогу бар өткөргүчтүн айланасында магнит талаасы бар магнит талаасынын келип чыгышы электр заряддарынын кыймылы менен байланышкан